Hola, molt bones! Vull donar-te la benvinguda al programa formatiu Rebentem Estereotips, en el qual volem compartir amb vosaltres com podem obrir la reflexió i el debat en relació als estereotips a les aules. El propòsit és oferir un material pedagògic ben empaquetat i ben a punt perquè les persones docents el pugueu utilitzar de forma immediata dintre de les aules el que volem és impulsar la mirada crítica i la reflexió entre l'alumnat envers els estereotips presents a la nostra societat i com els podem abordar. Tot plantejant una sèrie de noves dinàmiques basades en vuit de les icones per la diversitat i que han de servir com a fil conductor per treballar i reflexionar sobre els estereotips a les aules de l'ESO i el batxillerat.